bakunzi bakadasohoka rero ikindi kintu mbazaniye noneho hmm. mbazaniye ikintu kizatuma wirukana inyatsi eh, inyatsi mu nzu iwawe muri botike ahantu mu biro aho ukorera ukirukana inyatsi zikagenda burundu <laughs> umva sinababwiye ko mufite byinshi byiza inyatsi zizagenda burundu burundu dore ikintu rero uzakoresha n'abatindiye dore ikintu uzakoresha muraho ndabasuhuje cyane bakunzi banjye ndabasuhuje aho muri hose abari mu bihugu bitandukanye mu rwanda mu rwanda abanyarwanda ndabakunda cyane ndabakunda ariko ntabwo n'abandi bo mu bindi bihugu mbanga ya nabo ndabakunda cyane amerika ndabakunda cyane abantu bari mu bihugu bitandukanye ndabakunda ndabakunda ndabasuhuje rero mwese mwese mwese ndabasuhuje ya ya waba umeze neza waba utameze neza uyu munsi niba utameze neza ariko ejo uzamera neza bakunzi rero ba yero tivi ndabasuhuje cyane ndabakunda kandi namwe ndabizi neza ko mukunda ko mugenda mubinyereka uyu munsi rero eh, ibintu mbazaniye noneho ko mva murankunda murusheho mbazaniye ibintu byiza byiza ikintu kizakugirira umumaro mu buzima bwawe bwo buri munsi bwose mu buzima bwawe rwose bikakugirira umumaro muri bizinesi mu rugo umva nkuzaniye ibintu ikintu cyiza cyane kizagufasha mu buzima bwa buri munsi hmm. nk'ibisanzwe rero uko musanzwe mumenyereye ngenda mbarangira imiti itandukanye uburyo ki wakuzamo igitsina cyawe wa mugabo we <laughs> uburyo wacamo imyeyo eh, byose ngenda mbaganiriza uburyo ki wa mugore uzabasha kuba wa waba wazana amavangingo ukaryohereza umugabo wawe ni byinshi njya mbaha kandi nzi neza ko bibagirira umumaro kubaka urugo ni byiza kandi bigira umumaro biduhesha agaciro kuko umuntu utubatse urugo rwose ukabyarawe nawe si uko nta gaciro ufite ariko ku mugore wubatse urugo rwiza rumeze neza ni ukurahesha umuryango ishema yego tukiri aho ngaho rero bakunze bakadasohoka rero ikindi kintu mbazaniye noneho hmm. mbazaniye ikintu kizatuma wirukana inyatsi eh, inyatsi mu nzu iwawe muri botike ahantu mu biro aho ukorera ukirukana inyatsi zikagenda burundu umva sinababwiye ko mufite byinshi byiza inyatsi zizagenda burundu burundu dore ikintu rero uzakoresha n'abatindiye dore ikintu uzakoresha <laughs> uzafata umunyu mwese se si mubuzi ko tuwukoresha mu buzima busanzwe uzafata umunyu umunyu ugenda ujye kuwugura wenda ugiye gukoropa muri salo cyangwa ugiye gukoropa inzu yose uzagenda ugure wagura ikiro wagura inusu wagura ibiro bibiri bizaterwa n'ahantu ugiye kuropa ukuntu hangana ntabwo uza utera mu nzu utera utera oya ntabwo gufata utera utera uteranya ubwo urumva ntabwo wowe uzafate umunyu uwutobe mu mazi amazi ayasanzwe meza mu ibase ukoroperamo ibasa neza cyangwa se indobo ukoroperamo bitewe n'icyo ukoroperamo icyo ari cyo uswemo wa munyu numara gusukamo wa munyu ufate iturusho cyangwa se ufate ratorete ukorope uzakoropa ntabwo ari ukuvuga ngo uzamena amazi gutyo ukorope ukorope ntabwo uzakoropa uri kuvuga uzaba uvuga muke uzakoropa uri kuvuga nirukanye inyatsi nirukanye inyatsi nirukanye inyatsi iziri mu nguni inyatsi ziri mu cyumba cyawe inyatsi ziri muri botike yawe inyatsi ziri muri biro inyatsi wirukana inyatsi ukorope wirukana inyatsi niba ari no ku ntebe ni aho wicara aho ukora ufate agatambaro ushyire ukoze muri wa munyu n'amazi ukoropeho upfa nirukanye inyatsi ndirukanye nirukanye inyatsi nirukanye inyatsi mu nzu iwanjye nirukanye inyatsi ahantu hose nawe ujye unawukara uvuga ati nirukanye inyatsi mu biganza byanjye wirukane inyatsi ahantu hose wirukana inyatsi mu nzu wirukana hose wirukana kandi ndabizi neza ibyo bintu nkubwiye bizakora ujye ubikora ubikore mu gitondo uzindutse ubikore mu gitondo uzindutse kandi wibuka ko uri bubikore uvuga nirukanye inyatsi nirukanye inyatsi nirukanye inyatsi ndazikorobye ndazikorobye ndazirukanye ndazikorobye ndazikorobye zizagenda ibi nkubwira ni ukuri sibyo ibi nkubwira uzabikore kandi bizakora ndabizi muri bizinesi urakora bikanga amafaranga urayabona akagupfira ubusa nta kintu akumarira ibintu byose ukabikora bikanga ntibikunde kubera iki ni inyatsi ni inyatsi kandi inyatsi mva ahantu henshi zireze bikore gutyo bikore bizakunda kandi mva bizemera ndabizi neza yego nukenera rero ubundi busobanuro bwimbitse ku bijyanye n'umunyu uburyo uzagenda wirukana inyatsi n'ibindi byose uzifuza uzashaka kutubaza turahari twiteguye kugusubiza ku kintu icyo ari cyo cyose uzabaza uzandike muri komenti wandike igitekerezo cyawe inyunganizi tuzagusubiza ko tuba duhari twiteguye gusoma komenti kugira ngo tubashe kugusubiza nimero ziba ziriho nabwo waduhamagara izindi ni zeru karindwi iminani ibiri mirongo cyenda karindwi kane karindwi rimwe zeru karindwi iminani ibiri mirongo cyenda karindwi kane karindwi rimwe tuba duhari ku kibazo icyo ari cyo cyose uzashaka kubaza tuzagusubiza ntukibagirwe komanteri kuko tuba duhari twiteguye kuzisoma kugira ngo tubashe gusubiza ikibazo icyo ari cyo cyose ushaka kugira ngo usobanukirwe byimbitse ku kiganiro icyo ari cyo cyose uzagenda ukurikira hano haba hariho ibiganiro byinshi rero bikufitiye umumaro ibiganiro bikubakira ingo ibiganiro byinshi byinshi uburyo uzagenda ukira indwara zitandukanye uburyo igitsina cyawe kizakura umugore w'uburyo ki yazacimyeyo umugore w'uburyo ki azajya agira amavangingo urumva tuba dufite ibintu byinshi byinshi byinshi ibindi tuba dufite uburyo ki ushobora kugira igikundiro he igikundiro kundwa nta mpamvu yo kwicara gutyo wigunze ngewe nabuze abandi leta ku kazi ndakora bikanga bose aranyanga abakozi baranyanga eee eh, wayi gute bakwanga ariko eee eh? gute bakwanga kandi duhari hm? turahari kugira ngo tugire gute tugusubize tugufashe mu kibazo icyo ari cyo cyose ufite ntabwo bose azongera kwanga abakozi ntabwo bazongera mbese wowe kurikirana ibiganiro bica kuri yero tivi uzasobanukirwa byinshi byinshi byinshi kandi bigufitiye umumaro kora rero muri ubwo buryo uwo munyu uwukoreshe neza wirinde ntukore ibintu bitandukanye n'ibyo umuntu aba yakubwiye kugira ngo bizagende neza bizagenda neza nubikora gutyo ukabikora neza kandi udasobanukiwe wajya uhamagara tukagusobanurira mbere y'uko ukora ikintu ukumva mu mutwe ntabwo biri kuza neza ntabwo uri kubisobanukirwa hamagara tukubwire ngo bigenze gutya bigenze gutya kandi nzi neza ko bizakunda bizemera ni ukuri uraje uba umuminereneri eee uraje umva ugire ikofi ugire amafaranga uraje utunge utunganirwe koresha ubwo buryo wowe wabikoraga bikanga wowe wageragezaga gufata amafaranga mu ntoki akagenda akakuva mu ntoki wowe bikore muri ubwo buryo bizemera ndabakunda cyane rero umuntu utarakanda sabusikarayibe kuri yero tivi kanda sabusikarayibe ukoreshe utere komenti tubashe kugenda tumenya ese ni iki mukeneye ndetse ni iki mushaka ese ibyifuzo byanyu ni ibihe tubashe kubisubiza kuko udahari ntitwagusubiza utatubwiye ntabwo twagusa twasubiza murakoze cyane ndabakunda